Ehm, astăzi vreau să vorbesc despre a zâmbi. Nu o cunosc pe doamna, eu sunt Silviana, dumneavoastră. Așa, și pentru mine vreau să-ți arăt că a zâmbi este să îi spui unui om ceva frumos. Doamnă, vă iubesc pentru că aveți pe Dumnezeu în dumneavoastră și dumneavoastră. Mulțumesc. Îmi dați o îmbrățișare? Da. <laughs> Mulțumesc. Pentru tine ce înseamnă a zâmbi? Ceau!